是粉粉，然后我今天呢要拍的是史莱姆的史莱姆，好，那我把镜头拍下来给你看一下，一、边，三，好，这边，它好搓又好烂，对。 这边有点吵，关系。然后它上面就是有星星的，然后有爱心的图案。然后我旁边有，对我旁边有一个 S S 五，特别来宾，也不是特别来宾，他应该蛮常出现在我的影片中的。这个很漂亮，自制的，爱心比较少，对。 自制的，自己家。那我们下次会买别的，下次我会自己买。然后这次是自制的哦。它好搓又好拉，又不会破，它最多可以拉到这么长。它好搓又好拉。 等它的用下比较漂亮，对，它爱心比较少，对，爱触感超棒，是是的，心星是刺的，所以呢，有机会的话我们会去，然后我们这个不卖哦，我们也没有人想哇。 <laughs> 你觉得很疗愈，有没有？对，好，那我们的影片。 那我的影片结束喽，那如果你想我每天记得帮我按赞，记得分享。好，那如果想要就是看我买到说 s l i 或者是软软的话，可以点资讯卡的那边，点下去可以回答问题哟。那我们下次见，拜拜。